皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はですね、えー、下半身麻痺の女性に向けたお話をしていこうと思ってまあ女性限定なのでちょっと男性は見てほしくないなって思うんですけどまあ性のお話をお久しぶりにしていこうと思います で、私がリハビリをしている中で、一つ影の目標というか <laughs> 表には出してない目標があったんですけど、その目標が、あ騎乗、騎 <laughs> 乗をする。相手からこう動いてもらうばかりじゃなくて、自分もやっぱりこう動きたいっていう風にするためにはどうしたらいいのかっていうリハビリを一緒にあの影の方でやっていました。で その結果とあとどういうリハビリをしていたのかっていうのをちょっと今日お話ししていこうと思いますなので今カメラ回してもらってるのは <laughs> あリハビリ担当の人なので <laughs> えっといろいろお話ししながら伝えていこうと思いますがえー、っと何から話したらいいのかなまず一番初めやっぱりこう起乗をするにあたってお尻が どうしても上がらない、えー、からこそのじゃどういうリハビリをしたかっていうのがどういうリハビリをしたんだっけしっかり感じ取れれば、うん、手手でとどめといてえお尻上がるかな手のサポートが使えるから前はまずはチコトレと <laughs> チコト骨盤の前後傾を頑張ったんじゃない、うん、から チコトレやってっていうチコトレは造語だから恥骨恥骨をこう上げる引き上げるトレーニングをしてましたでその中でっぱこう動かす時のイメージが全然湧かなかったんだよねどう動かしていいかやっぱ分からないからリハしてる人たちに言わずに昔過去にその騎乗をしてた時のイメージで こう骨盤の前後傾下の時をやってみたらめちゃくちゃ動きが良くなって <laughs> 周りの人たちが「え今何したの?」みたいな急に良くなったけど何したのみたいな感じになって「 <laughs> いやあの実は」と。あの机上のイメージをして動かしましたって言った方がめちゃくちゃ動きがいいっていう話になってそこからあれなんだっけバランスボール じゃないけどバランスクッションバランスクッションを下に敷いてそのいやちょっと浮かした状態本番に近い状態でやっても骨盤が動くのか前後傾するのかっていうトレーニングをやったりしてて、うん、女の子座りするのとかもやっぱ硬くなっててめちゃくちゃなんていうの柔軟性がなくてそれも大変だったから一応ちゃんと自主トレで伸ばしたり やってたえっ、ー、と結果発表の日があったからその日の前はめっちゃやってたよ <laughs> その日までにはやってた <laughs> そうで実は2回やったんだよねその結果発表の日がで1回目は失敗しちゃったのなんかそれはなぜかっていうとリハでやったイメージをやろうと思ったんだけど 思った以上にこうお尻をこう後ろに何て言うの落とせなかった前ばっかりで動いてたから全然それはその感じる側は動いてるように感じなくてでその日その日失敗してできなくてとそれをもとにまたリハで何が悪かったのかっていうのを検証してでまた違う日にもう一回結果発表の場を設けてもらって 手を前についた状態気上の真上じゃなくてちょっと覆いかぶさった状態の気上ねでこう上下したら大成功しまして <laughs> 大成功したんですだから何ていうの別に下半身麻痺の女の子はされる側だけじゃなくてちゃんとする側する側っていうか 奉仕なんていうの奉仕攻める側え攻める側攻める側そう攻める側にもなれるっていう事実が分かったからすごく嬉しくて動かれるばっかりじゃなんか申し訳ないなっていう感じもあったんだよね、まあ、別にそんなこと思わなくていいのかもしれないけど老い的にはそういうのがあんまりなんか嫌だというかもっとできるようになりたいなって思ってた分でもそれが逆になんていうの普段の生活のさリハにも すごく役立ってるというかね体の使い方にイコールになってくるわけでしょなるでしょうんだからぜひ女の人たちにはねチャレンジチャレンジしてほしい状態にもよりけりだけどもしおいとまず似たりよったりの人とかおいより状態が下の人もできるうんできると思う、うん、下の人とかは人とかはぜひね トレーニングしてチャレンジしてほしいなというふうに思います、 <laughs> もしどういうトレーニングをするべきなのかっていうのがコメント多かったら、まあ、こんな感じでやってましたよっていうのをちょっと見せようと思うのと、うん、やり方とか教えてあげれたらなって思います、まあ、思ってるより訓練と実践に違うよね多分そうそうだから本当に実際と訓練は違うから やっぱこう訓でも訓練をもとに1回まで発表会して、うん、で1回その発表会で得たなんか失敗とか成功をやっぱり持ち帰ってもう1回それでリハして発表会やっぱり2回発表会は必要だと思う、うん、うん、一番何が違ったえっ、ー、と、まあ、やっぱその高さ高さというかさ足の開きとかあとその安定感 相手の骨盤の上に乗ってる状態の安定感も全然違うからそこが一番違うかなあとやっぱ人によってさ、うん、まあ、体型もそうだけど要は足の開き具合も大きい人の上に乗るんだったらもっと足開かなきゃいけないとか、うん、そんなに体格良くなかったらまあ閉じて乗るとか、まあ、そういうところがあるから多分そこも違ってくるんだろうな、うん、まあ、やっぱだから柔軟性はもっとあった方が良かったなって思うその 形勢めっちゃ出ちゃうから、そこも大変な部分はあるんだけど、まあ、主観の人とかだったら多分簡単に女の子座りはできるそんなことないできるけど多分その分引き上げが大変だからああついてこなくてそうそうそうそう形勢がある分引き上げと下げるのには助けられてる可能性はある、うん、なるほどねそうそうそうそう 屈曲強い足の屈曲が強いんだったら骨盤前傾するのは楽になるはず普通の人よりはああああなるほどねそうそうそうまあでも本当にだから今までそのセカンドバージンをする前まではなんかこう健常の時のようにできないのかなって思ったけどあれもできるあれもできるっていうかセカンドバージンもできましたでなおかつ騎乗もできるようになりましたっていうと なんや変わんなくなってきてるその、まあ、感じ方は違うけどその行為自体は健常の時となんや変わんなくなってきてるから、うん、なんか不安要素っていうのがどんどんなくなるねプレイに対して、うん、逆にあと欲しい単位ニは何 <laughs> えー、 <laughs> えあでもだからその前手を前についての 上下だからそうじゃなくて手をつかない状態での前後とか上下ができるようになったらよりいいかなっていう感じだよね、うんうん、そのためにはやっぱこう手を離した時はさバランスも大切だしなんかこう状態を持ち上げるってなったらもうもはや本当に 歩 <laughs> 歩けるていうか立位できるくらいレベル膝立ちできるレベルにならないとできないじゃん、うん、まあだからそこがだんだんつながっていく普通の歩くためのその経過とつながっていくわけだから、うん、なんかそうなれたらいいなって思うかな、まあ、何の報告かって言われたらちょっとよくわかんないけどでも本当に下半身麻痺の女の子たちもそういう性に関してあまり恐れず不安を持たず どんどん挑戦していってほしいなというふうに思います <laughs> ぜひ皆さん頑張って頑張ってぜひ皆さんもしまああのもう一度言うけどどういうリハをねやってたのかっていう、まあ、あんまり映像はないからもう一回再現するっていう感じになるけど